Dan selanjutnya yaitu pembacaan dari khutimat Al-Quran bin Nadri yang akan membacakan surat Ad-Dukhan mulai dari ayat 1 sampai 15. pembacaan dilanjut mulai dari ayat 16 sampai 30. wa illam tu'min Amen. Uh, إسرائيل Pembacaan dilanjut mulai dari ayat 31 sampai 45. walakin Dilanjut pembacaan mulai dari ayat 46 sampai 50.